and subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar jumpa lagi di channel dapur seneng hari ini Neng mau masak tumis kangkung plus oncom bahan-bahannya kangkung satu ikat kangkung kemudian ini oncom ya oncom gula 1 sendok makan garam secukupnya penyedap rasa bawang merah bawang putih langkuas dan cabai yuk kita ikutin cara pembuatannya ini kangkungnya sudah cuci ya jadi kita eh, potong-potong saja seperti ini dibelah ya supaya empuk setelah dimasak tuh empuk seperti ini ini kangkung yang sudah kita potong-potong tadi kemudian oncomnya ya oncomnya kita mau potong-potong juga kita potong-potong bentuknya seperti dadu Ini juga uh, kita iris-iris ya karena ini mau ditumis yuk kita ke dapur sineng ikuti cara memasaknya kita masukkan minyak goreng secukupnya untuk menumis bumbu dengan api sedang saja karena kita masukkan ke eh, dalamnya sampai bawang merahnya eh, harum dan matang masukkan cabai dan lengkuasnya sedikit air dan garam secukupnya kemudian masukkan gula kita aduk kemudian masukkan oncom yang sudah kita potong-potong tadi kita tumis hingga meresap oncomnya matang dan bumbunya meresap, meresap kita masukkan kangkung kita tumis kangkungnya sampai matang kemudian masukkan kaldu ayam atau penyedap rasa tumis kangkung oncomnya sudah mateng kita matikan saja kompornya kemudian kita pindahkan ke wadah tumis kangkung oncomnya sudah siap dihidangkan semoga bermanfaat selamat mencoba jangan lupa like and subscribe